ассалому алейкум подписчикои колхозоботе бародарон азиз имрӯз мо дар шаҳри боғтар қарор дорем бисёр кас хоҳиш карда буданд ки матароли сечарха боркашӣ манзили мо ина пеши масҷиди русо селков аст ина таи заня домдаст и пара ина чораҳа ситафор омадан гирем бе малол нархоша тамошо кем бародарон азиз имрӯз полни абзор мекунем матарола сечарха чанд кубак чанд хелай чанд сумай پانیج نیدوره نداره مطرول بورکشی بعد سکوتر هم هسته به مولا نخوشا شما در افضار میکنیم ویدیو را توقیش تماشا کنیم بردان عزیز انشاءالله ویدیو ما خدا خواهد ناز ببروید اینا همه نمود مطرول هسته بورکشی شما در حاضر یک تا یک تا گم زدن میدیم چخیلی چانس مای تماشا کنیم اکا جان کو مطرول من چانس مای چخیلی چان کوبا یک مطرول یک 25 با یک 90 کوزفوش آها کوزفوشم хуб 15190 мотор 150 кубай ин истеҳсол эрона гурзаподъем 1 тона панижения скорост дорад бо добавочии вентилятор охлаждения дорад ин барои моторша барои мотор хуб и нахш чи хел бошад ака нах 25 0 бо арзон мешавад бо арзон мешавад 25 0 сомонаи ин ай парадам бо дигар намушам дай خب یوشا نسون شما بتین نیز بیستا فاز اوسون یوشا؟ ای قطعی او چی فرد که ایش کار مده؟ برکتش این زد نیچه هم رس هم امار زد را هم پرژینه آها اینا تماشا کنین هم رس قطعی هم پرژینه هم امار زد را هم امار زد را اینا خب моторш ира чӣ хел ака мотор моторш 150 кубай ин бо бензина нишон метия ёш бензина нишон метаа ина бардон азиз тамошо кунед бензин пони ничометачанхамонагаиаетрмондагадабагничометаидаитрмерабагшта бемалумбемалумкузуфчанбачандакузуфаазорсумунӣ кузуфчанбачандакузуфаагвистанбагнавадашфр бемалумерҳинҷа узбои калунаалунаишам гурзафайдо якто якто нам буланга ина панижам дошта ишам марҳамат амошокунаачидор хоб ишам ҳамун набудаяка ипарашам ана ипара дабо матаскулоб да матаскулои байвой байвой ё чӣ хел бошад ака иша дувоздаҳазор сомон дусад куба и барои кӯҳда писта писта мечина иш дусад куба намардон азиз сенздаҳазор сомон марҳама тамошо кунед кадомаш иша иша дусад куба И кадам фирма боша ям Ирон ака? Фирмаи Хито. Хито я? Ишам 200 куба, ишам 13 азар сомон а? 14 азар сомон. 14? Иш ба хилом ине ҷо шиштанак дора, бо шароитиш нағл да, сенда тамошо кунен. То як сады 20 медава. Ака бад ёра расходиш чиқа бошан, мисол бензин да? 4 литр бензин. 4 литр бензин мехлам? 100 километр да. Ина бардан аз тамошо кунен. Хоб, и пара мезгана, и пара дам бо матарон мумдай. И чхля канал смотри, да. И материал бистаа шазор сумуна. Ага. Хо. И кузгуш ягси бада. А, иш калонтар буака? И калона. Не тамоша кунем мардони азиз. Ягси ба д. Дарозиш д. Я макар дисор амазат. Дисор амазат ҳамаш дорад. Ҳамин ҳамаш комплект ҳаст. Тамоша кунед. Ин 3000 сумуна. А, ин чи фарқе дора бошад? Фарқе бо мотор дигар. моторш чанда ирака моторои қиматтарин бақувата ин мардам аз тамошо кунед моторш япония япония иш размер чиқадар калонтара ира мешида ки чанд хабарака си азор сумон ахир ахир шавед ин мардам аз бисёр кас хоҳиш кардамда ки материали бортгашта сёфа кунед иш бо вообще трансформски будааст иш бу моторшам бақвата ё чи функсия ҳамин ҳар якса фақат амакзатро пеш фарқ мекунад ва пеши оинаошамаш фарош фарқ мекунад фарқ мекунад ина иш дизайнш хеле си панҷ ҳазор а си панҷ ҳазор сум бо арзонша ина иш бо пеши си ҳазор сум ҷоиш трактурша ҷоиш сишта иёдам баъд запчастам дорен ака балон диска пакашка камон памон ҳама ҳастшо амаза кадам билка билка машаса ина касе да хоишма боша марҳамат бе малол омада муроҷиат кида мешава матаскулорам дидин нархоша ина атроли болкашарам дидин чихела чансма касе да даркор боша марҳамат бе малол омада муроҷиат кида мешава бозори қурған омадем ина манзила фамондем дар рӯи экран рақамошон аст бе малол занг зада муроҷиат кида мешава иншоалло марҳамат тамошо кунед